Uh... පදං සමාදියා කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මඤ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මඤ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි හොඳයි සිරුරාම නැවතවතාවක් নমස්කාරය කරන්න පිළිතර ආරාධනා කිරීම නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දැන් වාක්‍ය මාත්‍රාවට පසු කියවන්තේ විපත්ති පටිභාය සම්බ සම්පන්ති සින්ධියා සම්පත්ති සම්බ දුක්ඛ විනාශාය පරිත්තං භූත මංගලං විපන්ති පටිභාය සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සම්බ භය විනාශාය චින්තං බ්‍රූත මංගලං පරිත්තං බ්‍රූත මංගලං විපන්ති පටිභාය සංගරත්නෙන් අවසරයි පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවෙහි ගරු සභාපතිතුමන් අපේ ජගත් වසන්ත මැතිතුමන් එවැගේම අප සභාපතිතුමන් ප්‍රධාන කොටගත් මේ ප්‍රාදේශීය සභාවෙහි සේවයක ඒ වගේම ලේකම්තුමිය ප්‍රධාන කොටගත් සේවය කරන ආයතනික නිලධාරී මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීනි කාරුණික පින්වතුනි ඔබ හැම දෙනාම මේ අවස්ථාව තුළ සූදානම් වන්නේ අවුරුද්දක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා අලුත් අවුරුද්දකට පය තබන මොහොතේ අලුත් අවුරුද්දක කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ආරම්භ කරන්නට මුල පුරන මොහොතේ රත්නත්‍රි මේ පිරිත් දේශනාවන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ මේ මහා ජනතාවට ආරක්ෂාව ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන. ඉතින් බෞද්ධ පිරිසක් වශයෙන් අපි හැම දෙනාම පුරුදු පුහුණු වෙලා ඉන්නවා සුවිශේෂී අවස්ථාවන් වල මංගල සම්මත අවස්ථාවන් වල මෙවැනි පිළිත් දේශනාවන් සිද්ධ කරලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරගන්නද. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මේ 2023 අවුරුදු කිරීමේලා දියුණු කිරීමේලා වගකීතු ආයතනයක් වශයෙන් මම හිතන්නේ ඔබ හැම දෙනාම මේ පිළිත් දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරවාගෙන බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉතාමත් යහපත් අන්දමින් වගකීමෙන් යුක්තව ඒ කටයුතු මේ අවුරුද්ද පුරාවටම සිද්ධ කරන්නට. අපි දන්නවා පහුගිය අවුරුද්ද, ඒ වගේම අවුරුදු කිහිපය ලක්වැසියන් වශයෙන් වගේම ලෝවැසියන් වශයෙන් අපි නොයෙක් කරදර දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පාමින් ගෙවපු කාල වකවානුවක් තමයි මේ පහුගිය ටිකේ අපි ජීවත් වුණේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ලක්වැසියන් වශයෙන් ඒ කොරෝනාදී රෝගයන්ට මුහුණ පාලා අපි නොයෙක් දුෂ්කරතාවන් වලට බාධක වලට මුහුණ පෑවා. වගේම ගිය අවුරුද්ද මම හිතන්නේ 2022 නොයෙක් විදිහේ කරදර බාධක විශේෂයෙන් ආර්ථික දුෂ්කරතාවන් නිසා අපි හැමදෙනාම නොයෙක් බාධාවන්ට මුහුණ පෑවා. මම හිතන්නේ මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම. දැන් ටිකක් ඒක මගහැරිලා ගිහිල්ලා තියෙන නිසා අපි හැම දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕන මේ ලබන මේ ලැබුවා වූ අලුත් 2023 අවුරුද්ද අපි හැම දිනාටම මේ කටයුතු කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව උදා වේවා. ඒ වගේම මේ කරදක බාධක මඟ හැරගෙන කටයුතු කරන්නට අපි හැම දිනාටම රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. ඒ වගේම කල්පනා කරගන්නට විශේෂයෙන්ම අපි හැම දිනාම එක්හාසු වෙලා මේ ලැබුවා වූ 2023 අවුරුද්දේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරමු. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පatti හෝතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. ඉතින් මේ ප්‍රාර්ථනාව තමයි අපි හැමදාම මේක ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට සිද්ධ නොවුනට අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ ප්‍රාර්ථනාව කරනවා. බුදුන් ඇදලා සිද්ධ කරනවා, නොඑක් පින්කම් දහම් සිද්ධ කරලා අවසාන ඔය ගාථාව කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් කරනවා. දේවෝ වස්සතු කාලේන කලට වැසි වසේවා. ඒ වගේම තමයි සස්ස සම්පත්ති හෝතුච මේ රට ශාස්ත්‍රීයකමත් වේවා. ඉතින් රට ශාස්ත්‍රීයකමත් වෙලාද නැද්ද කියන කාරණාව අපි හැමදෙනාම හොඳට දන්නවා. නමුත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න ඕන මේ නව වසරේ කටයුතු වෙනුවෙන් අප කැප වෙලා වෙහෙස මහන්සිලා වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම තමයි පීතෝ භවතු ලෝකෝච මේ ලෝකයා විශේෂයෙන් ලක්වැසියා සතුටු සිත් ඇත්තෝ බවට පත් වේවා. අපේ කාගේවත් මුහුණවල සතුටක් නැහැ. අපි කාගේවත් මූණවල මේ ගෙවුණු අවුරුද්ද ඒ වගේම මේ අවුරුද්දක් ලැබුවාට සතුටු වෙන්න තරම් අපට පරිසරයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕන මේ සියල්ලක්ම මඟහැරිලා ගිහිල්ලා අපි හැම දෙනාගේම හදවත් තුළට අපි හැම දෙනාගේම සිත් තුළට සතුට ඇති කරගන්න සතුටටපත් වෙන්න. ඒ වගේම රාජා භවතු ධම්මිකෝ මේ රට පාලනය කරන රට පාලනය කරන පිරිස එවන් නැත්නම් පාලකවරුන් ධාර්මික බවට පත් වේවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම සිද්ධ විය යුතු කාරණාව. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි හැමදෙනාම අදිෂ්ඨාන කරමු මේ කියන ආකාරයට අපි හැමදෙනාටම සමෘද්ධිය ළඟා වෙලා යහපත සිත ශාන්තිය ළඟා වෙලා සතුට ළඟා වෙලා මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද සාමයෙන් සමගියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්නට මේ රාජකාරී කටයුතු කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව උදා වේවා විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රාදේශීය සභාවක් කියලා කියන්නේ වගකිය යුතු ආතනයක් යගේ මේ ප්‍රදේශයේ මහ ජනතාවගේ ගැටලු පිළිබඳව හඳුනාගෙන ඒ වෙනුවෙන් ගැටලු निराකරණය කරමින් ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතාවන් මොනවද කියලා හොයලා බලමින් ඒවාට සහන සලසන සෙත සලසන ආයතනයක් තමයි ප්‍රාදේශීය සභාව කියලා කියන්නේ නිසා ඔබ නිරන්තරයෙන්ම සභාපතිතුමන් ප්‍රධානව ඔබ හැම දිනාම ගනුදෙනු කරන්නේ මහ ජනතාවත් සමග මහ ජනතාවත් සමග ගනුදෙනු කරනකොට අපි හැම දිනාගේම මානසික ශක්තිය මනස निराවුල් වෙන්නට ඕන ආයතනයකට ගියපුවාම යම් උද්දේලයක් පැමුණාම ඒ පුජ්‍යලයා සමග කටයුතු කරන්නට ඕන අපි සුහදව hina වෙලා ඒ විදිහට මේ මිනිසුන්ගේ සිස්සතන් යහපත් වෙන ආකාරයට කටයුතු කරන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ මිනිසුන්ට ආයතනයකට ආවහම වැඩක් කරගන්නට ආවහම එපා වෙලා තමයි මෙතනින් එළියට යන්නේ. නිසා එහෙම වෙන්නේ නැතුව අපි හැම දෙනාම ඒ මහජනතාවත් සමග ගනුදෙනු කරන්නට අපි හැම දෙනාටම කායික ශක්තිය මානසික ශක්තිය වඩා වර්ධනය වේවා වගේම ඔබ හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදේ ලැබේවා සියලු සම්මිය දෘෂ්ටික දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේලාගේ පිහිට ආශිර්වාදේ ආරක්ෂාව ලැබේවා ඒ වගේම මේ ලැබුවා වූ 2023 අවුරුද්ද ඔබ හැම දිනාටම සාමයේ සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි වාසනාවන්ත සුභ නව වසරක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරමින් සියලු දෙනාම පිරිශ්‍රවණය කරන්ට සූදානම් සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං පරිත්තස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා පරිත්තස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා පරිත්තස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ तस् भगवत phật hư tu අතිකින්දේ ධම්මි ධම්මේ වදනං පනීතං ඒතේන සංජේන සුවන්දියෝතු යං බුද්ධ සෙන්ඩෝ පරිවන්නයේ සුතිං සමාධිමානං තනිකඤ්ඤමා වූ සමාධිනාදේන සමෝන විඤ්ඤතේ ධම්මි ධම්මේ වදනං පනීතං ඒතේන සංජේන සුවන්දියෝතු ඒ පුංගල ගානි උන්දී තේ දක්ඛිනියා සුගතස්ස ධාවකායේ තේ සුදින්නානි මාමින් ගුඤ්ජමානායි ධම්මි සංගේ රතනම් මණීනම් ඒතේන සග්ගේන සුවන්දි හෝතෝ යදින්ද ගීරෝ පටින් චිතෝ සියානි සං චේන සුවන්්‍යෝ දෝ වරෝ වරඤ්ඤෝ භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවන්දේ හෝතු ඒදේන සංජ වංජේන දුක්ඛා උපනමින්තු තේ ඒදේන සංජ වංජේ කුසලේන යං තං සම්තං පදං අபிසමිච්ඡ සංඝෝ යසුවජෝද සුවජෝදං මුදවන දිමානී සම්දොන්ස කෝජ සුබරෝජ අම්බකින්ජෝජ සල්ලව්ක හුන්දී සම්දේන්ද්‍රයෝජ නිපකෝජ අම්බ ගම්බෝ කුලේ සුවනනුහිද්දෝ නජගුන්දං සමාජරේ කිංජේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදේයං සුඛිනන්දා භවන්තු සුඛිනන්දා නපරෝ පරං නිකොම්බේත නාති මඤ්ඤේත තත්ත දිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛමින්දේය මාදා යතානි යං උන්දං ආයුසා ඒක පුන්ද මනුරක්ඛේ ඒවම්පි සම්බෝධේසු මාන සංභාවයේ අපරිමාණං මෙන්දං සම්ම පංච වන්නේන සොන්දෙදේ मङ्गलो मङ्गलो पुरिता सभो सुमनो අනුරක්ඛන්තු ආලෝකේන සුකේන ජාති මා කාරුණිකෝ නාතෝ ඊදාය සම්බපාණිනම් පූරෙන් වාරමී සබ්බා බන්ධෝ සම්බෝධි මුන්ද මං ඊතේන සංජව මුත්තමං වරං පරිලාවූපසමනං ධම්මදේශේන සොන්තිනානස්සන්තු බන්ධවා සම්මේ වයාවූපසමින් තුදේ සංගන්වා සංඝරතනං ඕසදා පිනං අකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශමෙන් දුයන්තු නිමිත්තං අවමංගලජ්ජ යෝජාමනාපෝ සගුණස්ස සන්දෝ පාපග්ගවෝ දුක්සු පිනං අකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාශමෙන් දුයන්තු නිමිත්තං අවමංගලං ජ යෝජාමනාපෝ සගුණස්ස සන්දෝ දොස්ස පිරං අකන්දං සංඝාං භාවේන විනාශමින්දු දුක්ඛපත්තාජනි දුක්ඛභයපත්තාජනි භයාසෝකං පත්තාජනි සෝකං උන්තු සබ්බේ විපාණිනෝ වෙත්තාවතාජාමේ සම්බදං මුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා දානං දදන්තු සද්ධාය සීලං රක්ඛන්තු සබ්බදා භාවනා පිරතා උන්තු ගච්ඡන්තු මේ වදාගදා සබ්බේ නිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත සිම්බාජිරන් රක්කන්තු ධම්ම දේශනං ආකාදටාජ බුම්මට්ටා දේවානාගා මෛත්‍තිකා පුඤ්ඤං ධම්මනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු මං පරං දේවෝ වස්සතු කාලේන තස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ run out. run out. Don't, don't. attitude then make up Aravind. Yes, make up that. हाँ प्लीज वो मैंने कहा नहीं देखा करें नहीं Thank you. Hayır, benim dedim. Elhamdülillah, kita semua dengar, kita semua dengar dengan. Hari, benim pulun dalam. Kencang. Convido. Dat heb het zo Ini lebih pasti ya, Lebih pasti kan? යන්න තියෙනවා. ඒක කොහොමද කියලා ගහන්න හෙට්ටකින් මායෙන්නේ බලයන් ඔන්න ඔය එකක් හදලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නෝ නේද? තව අවුරුද්ද බලනකොට මෙතන. තව පිළිකීපේ යන්න දිනවා. අපි හැමෝම දුන්නා. මම අර ඊය යනවනේ බන්දිනවා කියලා මම පෙළක් අයින් කරනවා මේ ටයිම් ගන්න අර දවසක එන දුරයි ඉන්නකොට හැමදාම පන්සල් යනවා අපේ කවරිය නේ වඩේන්න හරියද නේද? වාස්තක පෙර. නවින්න නෙමෙයි. Logan Logan Doni Doni Kuliah Thank you dan kabagan kilo mo kilo mati you. <laughs> යථාර්ථයක් බවට පත් කරන යථාර්ථයක් බවට පත් කරන නව වසරක සමාරම්භය නව වසරක සමාරම්භය සනිටුවන් කරයි සනිටුවන් කරයි අදින් කරබෙන නව වසරේ අදින් කරබෙන නව වසරේ එකම රටක් එකම රටක් එකම දයක් තුල එකම දයක් තුල එකම කොඩියක සෙවණේ එකම කොඩියක සෙවණේ එක්සත් වහා එක්සිත්ව එක්සත් වහා එක්සිත්ව විකසිත වන විකසිත වන සුරක්ෂිත වූ සුරක්ෂිත අපගේ මාතෘ භූමිය තුල අපගේ මාතෘ භූමිය තුල සියවසට පියවරක් සියවසට පියවරක් යන දැක්ම පෙරදරි කරගනිමින් යන දැක්ම පෙරදරි කරගනිමින් ඉදිරි පස්විසි වසර තුල කලාපයේ සෞභාග්‍යමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍ය ලෙස සෞභාග්‍යමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍ය ලෙස මාගේ මාතෘ භූමිය පත් කිරීම උදෙසා මාගේ මාතෘ භූමිය පත් කිරීම උදෙසා මානව හිමිකම් සුරකින අන්‍යෝන්‍ය ගරුත්වය හා විශ්වාසය සුරකින විනයගරුක නීතිගරුක හා ගුණගරුක සමාජයක් බිහි කිරීමටද තිරසරසා සන්නත්ත ශාස්ත්‍රීය මානව සම්පත මෙහෙවන පිරිසිදු රාජ්‍ය පාලනයක කොටස්කරුවක